You got me up all night En belåten syostasch Fått låtna mig och sitt prat Din och det helt mrast You got me up all night You got me up all night Med Me pasa deñeras Hon mötte mig och kom värst Elule, lule, elule, lule Un parti, gita, gita Të kone shkrume Këto sene s'kam pagume Jem unu me i kam o prap Ti e këthyte one Gjesë të pamenume Qa ka ndodh Dje e harrume Sot e kalume Dire me ki qele dhe krevetin me lune E lune Taxi da Schnee, Kurve, Schnee, Hello,